कलमचा चल कदम एक कदम दो कदम थम थाली एक दो दाए मुड़ेंगे दाए मुड़ कदम चल चलेंगे कदम चल चल कदम एक कदम दो कदम थम थाली एक दो मुड़ेंगे कदम चल चलेंगे कदम चल चल कदम कदम दो कदम थम थाली two, ब्रेक दाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़ ब्रेक कदम चल चलेंगे कदम चल चल कदम एक कदम दो कदम थम थाली एक दो ब्रेक करेंगे दाए मोड़ ब्रेड कदम चल जाएंगे कदम चल चल कदम एक कदम दो कदम थम थाली एक दो ब्रेड सलूट करेंगे सलूट कर जय हिंद सर